Bacha Israelitic, Tpacha di Itza undracha Jesus, Matkocha Pumaic, di Agda Aksa Abdashu. Esa Jesus an Maja Israelitic. Jendejit, Tump nem Chambat, es Irnanda an Tumpt. Bacha Jirich Nige Oi Yakd. Es Bacha Taya Awaganda, Matkocha Jesus Kya, Tma Yach Twinzerge Hapo Shanjö, es Matkonanda an Jesus hinein. Godios Jirich Ach. Ha Godön, Nyebietagisch Nanda an Dios. Netta Jesus an Maja. han stiatnes ya mest anem te ko e dios ha iung gats bad din dun gön win manits de bit hey de bis nis dun in de jet de gek de bis in de chim nan de ne dios ha iung dunits bis in de jet strok bit e es tuk ich bit de gek de bi je chim es tuk isham bit wan o yachbi es kos ishit de nim bu mjaajit es ist mit de stage de hik pek ja ok bit nan de ne ha iung yajikpyäkä'ps yä'bätsä'ndsee, ʼidyostä'tyi nä päntkapayo'y, ʼäj jayu'uŋ tä's myo'yäs tägäki jaku tujkä'n es mbayo'idätz, es nä ndä'nätz ʼäj tägäki wyintzä'kä't hans de jaten jadyostä'tyi, li'bätzkyajs na nermede, debet wyintzä'kä eet, li'bäts täjkyajs, gas, 'yajtä'nätz mi'tnanä'mätä, li'bä midyo'u had li'bätz änhkasp est mäbäk, mooi täjkyajs, än mo'ya'mbä tsajik'yajtä'n winnen zo winnen tempo es kiats nöschet mit der Jungen wenn scho wenn die Tempo ha kotet no zu piop es des mo ja higaten wenn scho wenn die Tempo an stiaten es mit anemer mit nam pa Tempo es chamme den ko ha ok wich mit da wat die eben gas bis e dio sa ju es benich gwiji bestimmt in anem hier es mo ja mi higaten wenn scho wenn die Tempo Dann ist dem Hadjostech, mit der ha Hikiaten. Nandern ist er, zu mir euch, es ist mit der ha Hikiaten. es a Dios tech, tes nandan sumio ye kutuken, es ba yo oidet hanas ruini te Ha ku u tden hanas ruini te hait ki udnabi. Kat chawa de denye, du ubu amade, ha ku ha tam ba tiempo ma ha okpach, di betenyer stukete, mi dawup kots en gashet. Es di be oite hik ach hanas ruin, ye hik pikup, es nyer sit mo ha hik aten bin shobin tiempo. Perdi betek hik ach ajak hanas ruin, hik pikup, es nyer sit mo ha te Eu kias timbat kum dunits. En bayebis stem zendech stukane. Patu pirs bayoy. Aku kias en gum win maanya tun. Hatsin dim di betrep had yostech di bestus kies. Ben es na chuk kum nam ko es den had yos yung. Kias mis mi buktet. Perta hatuk di benanden hinein. Es di beye genam te yahtene. Mezich kum. Oza tubda hawang yanne batba. Es mazohde ko es den had yos yung. ëhkes nuk madak kotspëns ni kashpatet. He ich mit du kamyast ko khafan gina aniden komis ni tsoktet. Mut kofan yan bat yedem ich estem tuk kudish. Dibes kudish man bat nyoy. Es war ne tiempo mut kuk de mesich mut kudish. Es en madrach bis tuk des tege die benige mu je mu aten madrach kudin mi fang. Dibes en dimp. Dios tejes myoy es donat es nya kugashet. satung di besndim ye ya nigrek ko di stages tskes mandana di stage di tskes pietek akut yatin di besngas nina anum skem do goste es niheim skia ishte kya hadios ya yuk ich momezich matko kyas mi vukte kot mi na anemde ko ëts den hakugas di di stage tkes Мышпыктып мезич дибе мышсес эс адиоса кюгавшпыч хяже. А комец мана анда коматия счей Desganarachi mikyahta nubinishub en tiempo, Moisés es a Dios kugashpich, ha hiaji di betzehlas tu naskash, permezich kias a rohyande, estem yani zokpe, es bsmin mo ya hikyahta nubinishub en tiempo. Kias nya tunha mayaten di bha yachtep, ya shones ni hawa komezich kiap Dios avlatete, uten minits ha gesh mit zendejits, es mezich kias a rohade, perkos min ha wi gejuk, mutakin win mon, يأسي ما مجاخدب ويشت je مي بكتدت بنت مشتاجة بيخايج اس من زأقدت اس كاس اشتاج اس دياس يناقنت كميت مخيا ياتش كات مناقند كتس اه ميت شي ني اه نياقند ديجس من دوي مشتس يأدى ني اه نياندب die bemeet moet achtep. Win maat jachtep met komeet meest mi die be je weer ma ug. Es ben kia meets mi bukte die be Moises geschai. Wie is meets mi bukte die be